money. Amor y quería Precisa de amor y me falou. Oh, pai, tu não estás sozinho. te dou meus beijinhos. quarto ficou chorando.